原來美國所謂嘅民主制度背後，其實係完全受控於 Freemason 嘅銀行家同埋大企業財阀手中。而 Freemason 控制美國嘅方法非常簡單，就係控制同埋壟斷所有具影響力嘅機構。呢啲嘅機構唔需要經過選舉，卻擁有極大權力，例如電視台、荷里活、新聞媒體、報章、銀行、大企業、醫療系統等。以呢一種嘅力量控制同埋影響人民投票。 簡單如電視同埋新聞，只係報導 Freemason 操控同埋收買嘅政客，而能夠成功地打壓反對者嘅力量。呢種簡單手段造成嘅假象，卻成功令美國人甚至全世界嘅人，以為美國係一個民主自由嘅國家，可以自由選擇自己喜歡嘅議員或者總統。殊不知呢啲一切嘅選擇，都係由 Freemason 提供。如果有人咁反對， 下场只会落得被政府同埋传媒不断抹黑，甚至被 Free Mason 控制嘅立法、执法或者司法部门逼迫呢啲嘅反对者。如果以上手段都行唔通，就会直接买凶杀人。金乃迪同埋马丁路德金正系最好嘅例子。同样，美国亦以呢一种垄断嘅力量操控世上所有国家，例如向全世界推销美国梦，伪造自由民主嘅假象。 使到世界各地崇尚民主自由嘅有识之士，千方百计嘅要移民去美国。于是过去一百年，美国喺各种范畴，无论系学术、文化、艺术、经济或者科技等等，都系集百家之大成，领导世界，远远抛离其他国家。喺科技、文明甚至经济层面，成为世界嘅一个。当美国成为全世界最先进嘅国家之后，因为有钱、有科技。 自然就成为军事最强国，但靠威吓已足以令其他国家乖乖就范。假如有国家唔听话，美国就会命令国际盟友一同进行经济制裁。仍然唔肯就范嘅话，下一步美国就会以民主自由为名号，以颜色革命推翻呢啲嘅政府。当中埃及同埋乌克兰就系最典型嘅受害例子。假如仍然冇办法收到满意嘅成效，美国就会制造危机行动。 或者以危机演员制造假新闻同埋假民意，假借打击恐怖分子嘅名义，以军事入侵唔肯就范嘅国家，直接杀死佢哋嘅领导人，解散佢哋嘅政府同埋国会，重新培植亲美嘅傀儡政权。而伊拉克同埋利比亚就系最佳例子。现代嘅美国政府其实只系财阀嘅打手，美国以所谓嘅民主选举成为一个幌子。 欺骗全世界人民推倒自己嘅政府，但系呢啲人民换嚟嘅却系被美国彻底操控，自己国家嘅经济却系完全崩溃，将几代人累积嘅经济同埋建设成果拱手相让送俾美国华尔街嘅大财团。所以现今香港嘅黑衣人动乱，所谓嘅争取民主自由，根本只系美国对付敌人嘅惯用伎俩。 我哋会睇见美国同埋全世界被 Freemason 控制嘅新闻媒体，都会用单面报道，一面倒嘅捏造事实，不枉中国同埋香港政府漠视民意，一意孤行，如同纳粹党嘅法西斯组织般独裁同埋暴政，更诬蔑香港警察系盖世太保，即系为政权服务打压平民嘅秘密警察，剥夺人民嘅民主自由云云。美国嘅新闻。 或者受美國控制嘅香港本地媒體，都係集中報導香港政府或者警方失誤嘅地方，只係播放暴徒被警察追捕、追打嘅畫面，卻對大量黑衣人無法無天破壞社會、堵塞交通、四處放火、殴打警察同埋途人等行為不聞不問、視若無睹。其實呢啲就係美國喺自己本土同埋全世界一半使用嘅手法，以單邊新聞製造國際輿論。 抹黑对手，逼令退守投降，听从美国嘅吩咐，甘愿成为美国嘅经济奴隶。现在，中国嘅政府同埋人民，香港嘅政府同埋警察，都已经能够清楚睇到美国嘅阴谋。原来美国并非大众媒体所塑造、追求普世价值嘅国家，而系利用虚无缥缈、不切实际嘅所谓民主自由梦，毁灭国际间嘅竞争对手。而中国同埋香港，正系美国现时嘅雄心。 要把我哋一并摧毁，但系好多嘅香港人仍然蒙在鼓里，一直以为美国系自由民主嘅领导同埋先驱，天真地以为美国能够帮助佢哋从中国手中争取更大嘅自由民主，却唔知道香港正系一步步陷入美国设计嘅圈套。香港现时所发生嘅，就好似尤文牧师喺二零一四年分享嘅占中事件分析：美国占领一个国家的十二个步骤。 同埋美國謀害中國陷入圈套的十個步驟，以及今年二零一九年三月喺網上零修節目《栽在溪水旁》所分享美國掠奪一個國家的四個步驟。上年二零一八年三月三十一日，美國一名自由新聞工作者 Timothy Burke 發表咗一段震驚美國人民嘅影片，名為《Deadspin》。佢發現美國上百間本地電視新聞。 喺報道同一段新聞嘅時候，想發覺唔同嘅新聞主播，竟然都用完全相同嘅字眼，隻字不漏嘅背中同一篇新聞稿。Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley, and I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible. One-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has, has become, become, all too common on, social, social media. media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. 足以證明美國嘅新聞根本係完全被操控。 根本从来都冇所谓嘅新闻自由或者民主自由，一切言论都系被一百个 percent 操控，冇人可以真正知道美国内部嘅真相。有趣嘅系新闻稿结束时嘅一句：，这是对我们的民主一种极大的威胁。This is extremely dangerous to our democracy。非常讽刺地，当人以为新闻自由帮助咗民主自由，殊不知根本美国从来唔存在所谓嘅新闻自由。 甚至美国嘅新闻媒体反倒成为咗全世界民主自由嘅最大威胁。呢一种现象正好发生喺美国同埋佢盟友嘅所谓西方民主国家当中。当佢哋报道现今香港嘅黑衣人动乱嘅时候，为一百个 percent 嘅一面倒报道黑衣人系争取民主自由嘅英雄，正在反抗香港同埋中国政府嘅暴政。按佢哋嘅报道，黑衣人之所以用武力反抗，完全系出于无可奈何。 因為警隊無差別暴打和平示威者，所以佢哋要抵抗警暴。但生活喺香港嘅市民，每星期都能夠清楚睇到黑衣人嘅所作所為。佢哋絕對唔係迫不得已、無可奈何，更絕非所謂對抗暴政同埋警暴嘅最後反抗。相反，黑衣人係以民主暴政嘅方式逼政府同埋市民答應佢哋無理又無賴嘅要求而已。美國嘅目的係將香港嘅動亂不斷惡化。 首先，不枉中国同埋香港政府系压迫人民民主自由嘅极权政府。当局势持续升级，出现大量暴力场面，由单方面称系香港警察暴力对待和平示威者，更进一步就系刻意制造人命伤亡，使到事件一发不可收拾，令香港同埋中国一步步陷入美国圈套，走上一条不归路。如果美国同埋其他所谓嘅民主国家真系有言论自由，

明显连同美国自己在内，美国根本从未喺国际间诞生任何民主同埋自由嘅国度。美国本土根本系冇民主自由可言，所以佢哋系绝唔会容许其他国家拥有民主自由，甚至佢亦冇办法容忍其他国家俾佢富裕。假如有别国人民富裕超过四十年，美国一定会拼吞同埋掠夺呢啲嘅人口红利。现时嘅黑衣人。